Normalment, quan vaig a fer alguna activitat amb gent gran, m'hi fixo molt en la quantitat de dones i homes que hi ha. Eh, per a mi és important. El tracte que rebo, com jo em sento davant d'ells, varia. Amb uns em sento a vegades com un objecte sexual i amb altres com una nena que en un futur, quan es casi i tingui fills, serà una dona, una dona feta i dreta. Eh, es barregen diferents temes. Està la sexualitat, està el gènere està l'edat, els homes grans tenen sexe, les dones grans no, la finalitat de les dones com a dones és parir i casar-se, eh, en general molts dubtes, també la meva posició com afronta això. Eh, per una part, sincerament, jo em bloquejo, em bloquejo, què faig aquí, no? Què faig? Y para atrapar pienso no nada. no te puedes bloquear, has de tener porque porque bloquejant que perpetuar esta estructura que discrimina o de edad, perra o de género. Eh, vos un ejemplo, la típica dona gran, nena, qué bonita eres, estás casada, seguro que todo te va bien, te encontrarás a un buen hombre... Rol o interacción de la que me em siento cómoda no? esta no sé, protecció sense amenaça maternal, que dins de mi també tinc com aquesta estructura inserida, que és la que em fa perpetuar-la, però altra vegada dic, eh, quieta, soy una chica moderna, joven, mi finalitat no és esta, no? Per altra part, la part de l'home que ve un culo i dos tetas, mira la niña està bonita que ha venido a alegrar-nos la mañana. Eh, davant d'això, genera un rebuig, un fàstic, moltes vegades brutal, però moltes vegades utilitzo en benefici. Com? D'aquesta forma em fan més cas, capto més l'atenció, que si ara ve un home una mica més gran o amb el qual no, segurament no tenen aquesta... Anem el culo i les tetes a veure què passa. És un tema eh, que crec que és super important i interessant, sobretot pel, pel qüestionament que em fa a mi com a professional gent gran de com em posiciono, com visc aquesta discriminació perra, de edad, y y también com la projecto amb no? ¿Qué pasa? Que está la, mujer maruja, casate, el abuelo verde pajero, ay que guay, Bueno, aquí es barregen muchas cosas y creo que es súper y me me compartir compartirlo con